好，今天我们要展示的是，呃，紧急求援系统。那我们今天一样利用惠手科技的这个 WiFi 模组。那因为惠手科技的 WiFi 模组呢，把 E S E S P 八二六六跟 M C U 做在同一块板子上面。那所以呢，我们可以把写好的程式呢，直接就烧到这一块板子上面就可以了，就不必再搭配 Arduino。那再接上这个行动电源了。 哦，就可以变成一个呃行动的紧急求援系统。那使用者呢，在紧急的时候呢，只要按下这个按钮，这个 WiFi 呢就会发送一个简讯到这个指定的手机这边来。那我们现在就来展示一遍，紧急，很牛。 好，指定的手机就会收到求救的简讯。那今天的展示就到这边，谢谢。